hello and welcome friends C language सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज की है इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए इसमें मैंने पॉइंटर वेरिएबल का यूज किया ये वो पॉइंटर वेरिएबल है पीटीआर के नाम से इसको मैंने दिया है और इसकी जो वैल्यू है देखिए ये वेरिएबल 1 की जो वैल्यू है और यहां पर पॉइंटर की जो पॉइंटर में तो अभी फिलहाल देखिए यहां पे कुछ भी स्टोर नहीं है तो यहां पर क्या किया कि दोनों को एक्सचेंज कराया है और फिर इसको अगर हम सेव करते हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे रन कराने की कोशिश करूंगा तो ये सेव करने के लिए बोलेगा तो यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं हम पहले तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ पॉइंटर पॉइंटर के ही नाम से इसको सेव करता हूँ और डॉट सी लगाना जरूरी सी लैंग्वेज के फाइल की एक्सटेंशन होती है तो बस ये अगर कोई एरर नहीं है इसमें तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल्ड भी हो जाना चाहिए सक्सेसफुली कंपाइल्ड भी हो गया और यहाँ पर ये प्रिंट भी हो गया तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 20 आ रहा है ठीक है अब 20 असाइन हुआ था वेरिएबल वन में लेकिन इसको भेज दिया गया किसमें पॉइंटर वेरिएबल में तो ये पॉइंटर वेरिएबल है ठीक है